Mimi naijua Yanga ni timu yangu, mimi naijua kwa kukomoa tu jambo. Sisi wenyewe tumeshawahi kukomolewa na kina Bernard Morrison hawa kina nani wengi, mfano ipo mengi. Sisi tumeshawahi kupelekwa sijui kwenye mahakama za michezo huko na wachezaji wengi wakatushinda. Kwa mfano inapotusema kwamba Fei alete timu inayomhitaji Yes, waligani mwana concept na karibu sana, na iliyokuwa habari kubwa kwa siku ya jana ni kuhusiana na kamati ya sheria na ardhi za wachezaji ya shirikisho la soka Tanzania. Taarifa iliyokuwa inasema kuwa baada ya kamati hiyo kupitia na kutafakari hoja za Faisal Salum na wanasheria wake pamoja na zile za timu yake Young Africans pamoja na wanasheria wake Kamati imetupilia mbali shauri hilo la kwamba ilishaamua kuhusiana na uhalali wa mkataba wa mchezaji huyo wa Yanga, suala ambalo limekuwa kubwa na limeibua hoja mbalimbali mtandaoni. Tunaye shabiki wa Yanga ambaye kwa namna moja au nyingine ana trendi kwa kushinda mikeka yake kupitia Meridian Bet, naye si mwingine bali ni Sango Boy, na yeye alikuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na suala hilo la Young Africans pamoja na mchezaji wao Faisal Fei Toto. Swala Fei swala Feitoto na klabu yetu ya Yanga, mimi naona kama bado linazidi kuwa ni gumu, kwa sababu kwa mfano jana kulikuwa na hilo shauri, lakini naona bado klabu yangu ya Yanga inazidi kutia ngumu katika hili swala, ambapo mi naona bado ile kauli ya ni iwe fundisho kwa wengine inazidi kuwa ni fimbo ya kumchapia Fei, ambaye kiukweli tunafahamu mashabiki wengi wa klabu yetu ya Yanga Fei amekuwa ni kijana wetu ambaye ametusaidia katika sehemu nyingi, ameweza kutupatia ushindi katika mechi tofauti tofauti mpaka akaja kufikia hatua hiyo ambao klabu imekuja kuona kwamba labda Fei ndo anazingua, wakati Fei alikuwa anahitaji haki yake, lakini kwa kuwa sisi wa Tanzania mtu akionekana kama hivyo, kuna baadhi ya watu wanaanza kusema oh, ngoja abanwe ili iwe fundisho kwa wengine, lakini mimi kwa ushauri wangu tu Naona klabu yangu especially viongozi wetu wangeweza kufanya maamuzi ya kiongozi zaidi kuliko kutuangalia sisi mashabiki, kwa sababu mi naamini kwamba viongozi sasa hivi wanaona wakifanya maamuzi ya kuweza kumwachia Fei kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ustaarabu tu, inaonekana kwamba sisi mashabiki labda tutarise, tutakuja juu kwamba e, mambo yanakuwa yanafanyika kienyeji, labda Fei hakuwa na mkataba au ni vipi, labda kwamba walikuwa wanatudanganya, lakini si, si, sidhani kama sasa hivi mashabiki wetu wanaweza kuwa na tabia hizo. Mimi nafikiri kwamba sasa hivi mashabiki wengi tumestarabika tum, tunafahamu, tuna uelewa mkubwa kuhusu mpira, tunaelewa nini kimefanyika, na toka kijana anaanza kuihasi timu mpaka leo tunafahamu, kila mmoja anafuatilia wasiofuatilia, tunaofuatilia tunawafahamisha kilichoanza na mpaka sasa hivi imefikia wapi. Kwa mimi nafikiri tu viongozi wangeweza kufanya ustaarabu, waweze tu kumwachia kijana aweze kutafuta timu, aweze kuendeleza kipaji chake, kwa sababu mimi nafahamu klabu yangu ya Yanga imepitia mambo magumu sana kwenye changamoto hizi za kushtakiwa, sijui kama sasa hivi hapa tuna kesi na yule kocha wetu Loko Imeli yule, nafikiri yule bado anatudai yule tuna, tuna, tuna, tuna deni naye yule kaenda akatushinda kesi, tulitoka kushindwa kesi ya Morrison sio siku nyingi zilizopita. Kwa hiyo sisi tumeishawahi kushindwa kesi nyingi sana na wachezaji na makochi. Kwa hiyo eh, sehemu kama hii tusichukulie kama sehemu ya kulipiza kisasi kwa Fei. Tunafahamu kweli ana mkataba na timu yetu na anachokifanya hayupo sahihi, sawa, na inaweza ikawa ni fundisho kwa vijana wengine hichi kinachofanywa na klabu yetu, lakini pia tufahamu kwamba Fei naye kufanya vile katoa fundisho tayari kwa vijana wengine kwamba wanapokuja kuingia mikataba siku zingine na vilabu waweze kujitambua na kuweza kuweka vipengele ambavyo vitawabeba mwisho wa siku au waweze kusaini mkataba kulingana na thamani waliokuwa nayo kwa muda huo. Kwa hiyo sio kwamba eti Fei tu kufanyiwa hivyo ndio itakuwa fundisho, lakini na yeye tayari kasha toa fundisho. Kwa hiyo hapa mimi naona shida ni kwamba nani kaanza, kwa sababu Fei kaanza hivyo Watu wengi wanaweza wakawa wanasema hao huyu kafanya hivi akiachiwa kiolela holela, watu watakuwa wanafanya hivyo makusudi. Hapana, tumchukulie kwamba na yeye amekuwa wa kwanza kufanya hivyo na itakuwa ni mfano pia kwa vijana wengine. Hawataweza kufanya hivyo, nafikiri mpaka hapo tulipofikia hatuweza kufanya hivyo kwa sababu wameona tayari madhara aliyopata mpaka sasa hivi kwa muda aliokaa bila kucheza mpira ambao ni kazi yake anaotegemea mpaka sasa hivi. Unaona mpaka sasa hivi bado anatingishwa tingishwa, hajui hatima yake ni nini, na dirisha la usajili ndio hivyo, ligi imeisha inaelekea mwishoni. Sasa tusipomfanyia wepesi kama sisi ambao ni kijana wetu aliotumikia kwa muda huo wote tuliokuwa naye, tusipomfanyia wepesi nafikiri Kiupande mwingine sawa, kimkataba hayuko sawa, lakini pia kuna kimungu. Wakati mwingine tuangalie pande zote mbili, kwa sababu kijana katutumikia vizuri, katupa mafanikio hayo ambayo katupa. Ilikuwa ni kijana wetu anaipenda timu, tunampenda wote, lakini sasa hivi inapofikia kwenye matatizo, tusiwe mbali naye, tumpe ushirikiano, na namna pekee ya kumpa ushirikiano ni kama hiyo ya kuweza kumfanyia wepesi katika hivyo vitu vipengele alivyokosea, tu asamewe tu, fair apewe nafasi aondoke kilo safi kama anavyohitaji, kwa sababu mimi na, na, naijua klabu yangu kwa mfano inavyosema kwamba Fei alete timu inayomhitaji aje wa, wa, watajue bei walipie. Mimi najua klabu sasa hivi hapo inaweka ngumu, wataweka bei kubwa ambayo ni jua thamani ya Fei mwenyewe ili kukomoa. Mimi naijua Yanga ni timu yangu, mimi naijua kwa kukomoa tu jambo kwa sababu na sisi wenyewe tumeshawahi kukomolewa na kina Bernard Morrison hawa kina nani wengi, mfano ipo mengi. Sisi tumeshawahi kupelekwa sijui kwenye mahakama za michezo huko na wachezaji wengi wakatushinda. Kwa hiyo tusitumie fei kama sehemu ya kulipiza kisasi. Fei ni wa kwetu jamani. Kwao mwisho wa siku wachezaji wengine nafikiri wameshajifunza kilichotokea. Husu mechi yetu na Marumo Galaxy Jumatano, nafikiri itakuwa hiyo, sisi hatuna shida. Sasa hivi msimu huu tunatinga fainali kupitia Marumo Galaxy. Na kwa kudhibitisha hilo, mimi sasa hivi hapa najiandaa kuweka mkeka wangu kupitia Meridian Bet nipate mpunga wa kutosha. Kwa hiyo siku hiyo nafikiria Jumatano kufikia saa kumi na mbili nishapata mpunga wangu kupitia Meridian Bet. Sisi hatulembi, ni wazee wa kuwanyosha tu, unajua.